Հայաստան ասելիս, այդտերս այրում են, Հայաստան ասելիս, ծգներս տարվում են, ծգիտեմ ինչու է այդպես, Հայաստան ասելիս, սրտունգս ծակում է, Հայաստան ասելիս, ասակս ծակում են, hoşuma gidebilir.